dan barang-barang ni anda boleh tambah kemudian lah kalau anda minat alright so kita uh, buka MK18 dari So uh, dia ni build daripada nylon. Magazine dia bukan nylon, magazine bukan, but dia pun bukan sebab dia ni full accessory so dia banyak sangatlah accessory dia so nanti saya cerita macam iris ni Macam susah sikit lah nak tekan sebab dia dah tenggelam Biasa dia timbul sikit kan so you senang nak press Ini dia masuk sikit, you susah sikit lah nak tekan Tapi okey lah lagi Okay, so yang ni pack boleh masuk kat sini uh, Yang ni bahagian belakang dia macam ni Dia masukkan dia punya wire Bobat dia sini dia slot in saja. Dia slot dari atas. Okey. Memang boleh extender. Dia boleh extender ni. Okey, masuk bateri macam biasa daripada bat. Makan. Okey, semua ni dia ringan lah. Tengok ringan. Plastik. dia ada bagi ni juga kalau anda tak minat anda boleh masukkan yang ni ok memang full accessory ni banyaklah dan endpoint dia ada bagi dua saya letak satu saja. Ini ada dua uh, pack ni satu ada lampu solo semua saya tak pasang dan ada laser uh, macam ni inilah full accessory dia ok dan ah, depan ada silencer plastik ataupun ini flash finder nampak cantik kan uh, ini ada lampu Tak boleh tengok Nampak tak? Okay Jom kita try masukkan bateri Kita dengar kuasa tembak dia Sebab dia datang dengan uh, bateri 11.1 volt So kita masukkan 11.1 Okay save Semi dengan auto So tak sure lah sama ada dia boleh ada ke tak So sekarang save save memang tak boleh tekan Dia sangkut semi oops semi dia pun memang auto so macam M4A1 dengar lagi